C'est rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout. Dans la Il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. Oh, j'étais des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais.